どうも、ちょっとさい。6人20分行います。まあ、50歳のあ、俺自身はね、特に何がどう変わったって実感は全くないですけどね。どう変わったっていう実感があるとすれば、皆様方の捉え方、ああ。 やっぱり50になるとそういう面で見られるのかなっていうのあとは会社のなんですかねあと友人に対するなんとまあ言い方悪いけど扱い方っていうかね、はいまあでも、そういうものを払拭するような試合をしておけば、もうずと流れは来るでしょうし、えーまあ、そういう意味では、今日の若い相手ってのは良かったかなと、ある意味で。 スタートになりましたね、う50歳で東大で、まあ、よかったかどうかはねあれですけど、ええ、でもやっぱり若い選手がガンガン向かってくるんで、ええ、まあ向かってくるのはもう簡単ですけどね、ええ、でも俺の本当の怖さを知った後に果たして今日のような攻撃を俺にねぶつけてくることできるかな翔太君のところから。無鉄砲なの結構怖いもん知らず結構。 でも俺の怖さを知った時にそれが本当にねさらにまたより以上のことを出せるかなと、えー、今日はほんの一部しかまだ見せてないですから、えー、まあ、彼らには非常に大きな時間あるし俺にもまだまだ時間あると踏んでますんで。なとこですか。はい、どうもありがとうございました。